Hola chicos, ¿qué tal? Os vamos a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Nos vamos a centrar en el objetivo número 8, el trabajo, que busca el crecimiento económico, inclusivo y sostenido para mejorar la forma de vida de las personas. Destacaremos el ámbito de actuación de los estudiantes de Ingeniería Informática. Pues la verdad que me ha parecido bastante interesante, sobre todo la meta 8.6, que habla de los jóvenes que no están ni empleados, ni cursan otros estudios, ni reciben capacitación. Y lo que he pensado, a pesar de que en Internet existen páginas como Coursera que ofrecen cursos online, podemos ofrecer cursos sobre programación a, dichas personas que no pueden acceder a esa educación, por trabajo, o por cualquier cosa. ¿Qué os parece? A mí un punto que me interesaba es el teletrabajo, eh, más que todo relacionado con promover políticas orientadas al desarrollo y proteger los derechos laborales y promover un entorno de desarrollo seguro y sin riesgo a todos los trabajadores. Vale, el teletrabajo es seguro por el confinamiento del coronavirus. Teletrabajar de forma online es la forma más barata que ofrece una mayor flexibilidad y reduciendo la emisión de los desplazamientos de coche. Y otra cosa, Juan Carlos, perdón por interrumpirte, que es que una ventaja de teletrabajar, además de todas las que has dicho, es que se consigue reducir la emisión de CO2. Entonces, sería un buen punto a considerar. Y sí, continúa. Eh, muy buen punto, Juan. Recordar que otra meta es lograr los niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, como sería estableciendo un plan del proyecto de una con una buena línea base. Bien chicos, pues eh, ha sido un placer eh, ser vuestro director de equipo. Nos vemos en la reunión de la semana que viene. Buen trabajo.